तो यहाँ पे हमारे पास एक पार्सल आया हुआ है जो कि दो तीन दिन से पड़ा हुआ है तो मैं घर में नहीं था तो जब वापसी आया तो ये पार्सल मिला मुझे और आज इसको हम ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर है क्या चीज़ तो सबसे पहले इस पर जो लेबल वगैरह लगा है उसमें हम देख लेते हैं तो यहाँ पे पे किए हुए बताया हुआ है कि यहाँ चार सौ अड़तालीस रुपये पे किए हुए हैं और यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट फोर के जी वेट है इसका और इस तरह से यहाँ पे आया कहाँ से ये हमें यहाँ पे कराची से आया हुआ है तो इसको ओपन करके देखते हैं क्या चीज़ है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे तो ये है हमारे पास एक कैबिनेट टाइप है जिसके अंदर हम पेन वगैरह और अपनी एसेसरीज़ वगैरह टेबल पे जो ज़रूरत होती है डेली रूटीन में वो चीज़ें इसमें हम रख सकते हैं तो ये है आठ इंच तो सेम प्राइस में थोड़े से दस बीस रुपये ज़्यादा में बीस इंच का मिल रहा था हमें लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा था तो ये छोटा सा मैंने ऑर्डर किया था छोटा सा पड़ा हुआ अच्छा भी लगता है और इसमें थोड़ी सी हम चीज़ें भी रख लेते हैं तो यहाँ पे टेबल पे कुछ चीज़ें खिल रही हुई हैं और कुछ चीज़ें हमने एक दराज बनाया था उसके अंदर डाली हुई हैं तो देखते हैं हम इसके अंदर हमारे पास क्या क्या हम चीज़ें रख सकते हैं तो ये है हमारे पास यहाँ पे नीचे इसके रबट वगैरह भी लगे हुए हैं ताकि अगर ये फिसल वगैरह पे अगर आप थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा जो होती हैं चीज़ें उस पर भी अगर आप रख सको तो वहाँ पे भी है तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी वगैरह देख सकते हो अच्छी क्वालिटी है तो मुझे तो लगा था कि ये आते आते टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा क्योंकि मैंने उसमें रिव्यू में एक दो के देखे थे तो ये बिल्कुल अभी सही है तो बिल्कुल सही है कहीं से भी इस पर वज़न वगैरह नहीं आया थोड़ा सा है इस तरह से वो सेट हो जाएगा लेकिन इतना नहीं है जितना मैं सोचा था कि आते हुए ख़राब हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ ये तो इसको इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास पेन है हम पेन रखते हैं तो यहाँ पे हम मैंने इसमें कुछ चीज़ें इस तरह से एडजस्ट कर ली हैं अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप भी मंगवा सकते हैं दराज पे यहाँ पे आपको दराज में एक ही पोस्ट आपको इसकी देखने को मिल जाएगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसमें दो तरह की आपको मिल जाएंगी एक ये आठ इंच वाली और एक बीस इंच वाली और बीस इंच वाली का डिज़ाइन भी मुझे इतना खास पसंद नहीं आया था तो मुझे ये पसंद आई थी छोटी सी है चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं तो ये काफ़ी अच्छी है इस प्राइस में तो ये काफ़ी अच्छी मुझे तो लगा था ये हल्की सी जाली होगी लेकिन ये हल्की नहीं है थोड़ी हैवी किस्म की है यानी आप इसको एक लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हो तो यही थी आज की वीडियो में अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़